Era gent que s'escapaven d'Europa, que passaven judius en tot arreu. A vegades, a vegades hi havia, així havia carabiners de Guàrdia Civil. Se'ls enganxaven els carabiners de França. Es tornaven a entregar als alemanys. Jo un cop veig aquí, tenia mort aquí, eren seguits aquí, eh, és martorill que fins ara era molt i al Portalet, avui hi havia Cabala, també un car de quatre rodes, el vell de camió, hòstia, eh? a veure els cargals aquí ho tuvia familiada i... Eh? eta Pont de Rei. M'havia condat un Juanito Zenieves que treballava un recendereño que baixava una a Vera just aquí a, perquè arribava a un tren de via estrella d'aquí mateix. Avui he vist, agarres mainatges que res, alemans a d'un patac, fotre la gent de camió, aquí un, un, un saquet. I n'hi havia un que se foten de pont baix suïcidats. Clar, ells no sabien si anar d'Espanya o França, eh, però trobar-se també els alemans aquí, pensa, implant. plan. E a de la Guàrdia Civil, a vez unha com como non a tia veig, jo, claro, non tas vaques així. Eh, e trobar-se amb molta gent, en ui, que li diuen lui, que era de, de jullers per aquí, se dedicava a passar gent. A veig, de jo, de som, i té, els baixaré així a darrere casa, i els vas acompanyant en un quartel de Guàrdia Civil. A mi m'he dau 15 o 20 francs. A mi jo, boca de net, <coughs> anava aquí, me metia davant, els altres me seguien dues o tres persones, els portava un quartel de la Guàrdia Civil. I aquell se sabaven que anaven a Espanya. I ja te convengué que aquest, aquell sigueren en hotel de masses. Digueu 40 o 50 pilotos, americans o inglesos. Si eren avui dies aquí, avui dies membrem que prenien sol i una paret de gró, tot tenen caçadors de guet de gró. Clar, quan caiguien, la resistència els apropava a la frontera e siguen oito de dias e empezou a desaparecente a España de agora. Jo aquí hagut a tal de Codina, me l'he com Bèlga. Baixant aquí, i el papa, i vaig menjar-me d'allà una de cro, un gosat, de cro mateix, eh, de so, eh, veig encara l'indiquer en baixeta, era caraguinyaueta, li dic, teu ara, saps que m'ha portat caraguinyaueta? Dic, perquè li suma per aquí, és alemàs potser deixar un nap escarrers, dius altres canyassi d'aquell. Avisa tu cas que mos s'han atacat des cas, els hauríem de dir braç d'alta amb la jaqueta i també la guinyaueta m'hauria defendat. Havíem dit, però ara han d'entrar, era guarda civil o que sigui, me la van a treure, me l'han de capar, perquè era guinyaueta encara que la veiem. A més, aquest belga aquest l'indicaren, guarda la primera casa i casa nostra, entra aquí. Oh. Venia, hi eren els abuelos, a en si en Bremic que l'eren menjar, era bo, que si no m'hi garangava, tampoc, un pal de huevos, un tros de pan, el que sigui, i quan acabava de dinar, li tornava a agarrar jo que havia jugat, l'anava acompanyant en quartel de l'hora civil. Sí, és què passa? La eh? gent em passava molt. Un cop érem aquí un dia, en la Rauera també no hi acordo que eres d'aquells dies l'eix, ploiquent, una pluma, mos arriba que aquí heu de 10 o 15 persones, familiades. Pensi que era que aquí duien estar judius. A veure moji, a veure la cabana, com no li va actuar, les érem a cauar, les aixugar, no havia que havia manera mochilota que portava, já havia barista, havia lei ell es acabam a lei i dalt les lei, i dèiem en viatge cap a poble, que passet també diu. Eh? O sigui que mostràvem escoltat tant molta gent.